Untuk teman-teman yang belum tahu, pemenang favorit ini berdasarkan pilihan dari uh, jumlah views di YouTube. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di depan. Saya nggak kenal semuanya, tapi kalau di depan udah pasti orang penting ya. Nah mungkin penonton bayaran berada di paling depan kamu. Pak Luhut, selamat malam. Pak Ahmad selamat malam. Orang bilang Reza Rahadian banyak banget main film Pak Ahmad Yani di semua film Indonesia. Surat tanda lulus sensor Ahmad Yani. Wow. Lebih laris dari Reza Rahadian. <laughs> ah, gila ini anak SMA udah pada bisa bikin film ya. Anak SMA udah bisa bikin film. Saya SMA paling bikin onar. Oh iya tadi saya diajarin karena di sini ada teman-teman tuli uh, mengucapkan selamat malam buat teman-teman tuli selamat malamnya katanya gitu ya. Betul ya? Ini bisa berlaku juga buat awas anjing galak. Ya, selamat malam. Terima kasih. Oke. Tadi saya dibikinin isyarat katanya kalau tak Prakasa isyaratnya gini. Kalau saya ganti gaya rambut gimana Oke, saya ada di sini untuk membacakan uh, pemenang favorit dan pemenang juara satu untuk kategori vlog money team. Jadi saya langsung aja untuk teman-teman yang belum tahu pemenang favorit ini berdasarkan pilihan dari uh, jumlah views di YouTube. Kalau untuk pemenang juara satu adalah pilihan dari Dewan Juri. Saya akan bacakan untuk juara satu pilihan dari Dewan Juri. Untuk vlog kemaritiman juara satu judulnya saya kalah saya sudah traveling ke lebih dari 50 pulau di Indonesia dan bersabar untuk mengeksplor ribuan pulau wisata ketika saya traveling saya megang prinsip bahwa manusia hadir untuk perdamaian hidup dengan alam bukan melakukannya traveling sekolah tapi tahu berdua kalau kita jalan-jalan tanpa disadari ego kita justru merusak lingkungan contoh yang sederhana aja menginjak sembarangan buang plastik sembarangan mengambil ikan hias untuk kepentingan pribadi hal sederhana yang bisa menjadi bencana saya suka banget diving snorkeling dan jalan-jalan -jalan Indonesia nah sayang banget beberapa waktu lalu ketika saya terkait ke saya sedih karena ada satu lokasi bernama Palm Beach karena banyak pengunjung yang mengambil pasirnya banyak yang menggunakan botol seperti ini mungkin mereka berpikir bahwa mengambil satu botol atau satu gelas pasir tidak ada dampaknya bayangkan kalau satu orang mengambil 100 gram pasir dan dalam sehari misalnya ada seribu orang yang mengambil dengan volume yang menurut mereka sekecil 100 gram sudah terkumpul 100 kilo pasir terpisah dari habitat asalnya hanya karena ada manusia apa yang akan terjadi dalam jangka satu tahun kalau setiap hari pengunjung Pink Beach melakukan hal ini? Bencana. Ini baru bicara tentang pantai. Belum nanti kita harus menjaga kelestarian terumbu karang, melindungi laut kita dari penangkapan ikan yang menggunakan bahan produk dan lain-lain. Teman-teman, yuk bantu Indonesia kita jadi tetap kaya. Ayo kita lakukan hal yang sederhana untuk menyelamatkan laut kita. Pasir itu jauh lebih berharga di tempat asalnya daripada di tempat kita jangan paksa mereka pindah habitat pasir itu tempatnya di laut bukan di rumah so leave them alone saya saya berjalan takjub kenyataan mereka kalau kita tahu, ayo kita ke tempat mereka nikmati alam sebagaimana apa adanya manusia hadir untuk bergantung hidup dengan alam bukan menakutkannya PR kita banyak mari lakukan yang kita bisa. Dari Aceh hingga Papua, laut adalah wajah kita. Luar biasa, Faiz. Dari video ini kita bisa simpulkan bahwa dia ini orang kaya pasti. Pasti, saya yakin. Kelihatan banget kayanya dari video. Sekaligus pemenang favorit dengan 34.944 views, Abu Rahman Faiz sekali lagi berikan tepuk tangan teman-teman. Selamat mengontrol sekaligus juara satu dan juara favorit Leave Them Alone dari Abu Rahman Faiz. Dan selanjutnya untuk menyerahkan trofi, sertifikat dan juga hadiah. Eyes in the sky, gazing far into the night.